गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच में वेल विटामिन सी जो च्यूबेल टैबलेट मोदी केयर का लॉन्च हुआ है हाल ही में उसके बारे में आप लोग को फुल डिटेल बताऊंगा कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है और उसकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं तो इसको जानने से पहले मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए दोस्तों आप लोग को मैं बता देता हूँ कि विटामिन सी हमारे शरीर में कौन से कार्य करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है तो विटामिन सी हमारे शरीर में दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है हमारे शरीर की जो टॉक्सिन होती है जो जहर होता है उसको बाहर निकालने में बहुत मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है हमारे बॉडी में हर एक पार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है लीवर से लेके फेफड़ा से लेके ब्रेन से लेके चमड़ी से लेकर के और बाल तक जो है बहुत ही ज़रूरी होता है जो विटामिन सी होता है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है ताकि कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई भी बाहरी प्रकोप जिस प्रकार की बीमारी होती है इस तरह से वायरल वो जल्दी से नहीं हो पाती है और विटामिन सी की कमी से दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का जो है रोग हो सकता है स्किन डिजीज़ हो सकता है या कोई इस प्रकार की बीमारी हो सकती है क्योंकि विटामिन सी नहीं रहता है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है इसलिए हमारे शरीर में विटामिन सी की बहुत ही ज़रूरत है और दोस्तों विटामिन सी अगर हमारे बॉडी में रहता है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि विटामिन सी ऐसी विटामिन है कि हमारी शरीर स्टोरेज करके नहीं रखती है इसलिए इसके लिए हमें उस प्रकार का फूड सप्लीमेंट लेना पड़ता है ताकि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी ना हो अगर हम उस प्रकार से फूड या सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में जो है विटामिन सी की कमी होने लगती है जिस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है तो स्किन डिजीज या सर्दी जुकाम बुखार आसानी से हो जाता है अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं है तो हमारे शरीर में जल्दी से सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता है कोई स्किन डिजीज नहीं होता है अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तो इस प्रकार की बीमारी हो सकती है हमें सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता है क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उसकी पूर्ति के लिए हमें खट्टा चीज़ यानी कि जैसे मौसमी हुआ नींबू हुआ टमाटर हुआ कीवी का का फल हुआ ऐसे जो है हमें फल का सेवन करते रहना चाहिए अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो मोदी केयर का विटामिन सी टेबलेट आप डेली सुबह शाम एक एक आप जो है लेकर चूज करके आप खा सकते हैं या तो चबा करके खा सकते हैं आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर विटामिन सी हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में है तो हमें जल्दी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है और जो हमारी एज है जल्दी ढलती नहीं है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है इसमें और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है तो हमारी उम्र जल्दी ढलती नहीं है और हम हमेशा युवा रहते हैं और एक चीज़ बता दें स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे चेहरे के झुर्रियाँ नहीं पड़ने देते हैं और ये विटामिन सी हमारे चेहरे को मुलायम रखता है स्किन को मुलायम रखता है जो झुरीदार जो हमारी जो स्किन होती है उसको हटा करके नई स्किन का निर्माण भी करता है रूखापन हटाता है सूखापन हटाता है जो हमारे चेहरा का होता है और मुलायम और सॉफ्ट बनाता है विटामिन विटामिन सी तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी होता है इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि ये हमें और कई अनेकों बीमारियों से बचाता है और प्रोटीन्स की जो पहुंचाने की जो एक विधि होती है हमारे बॉडी में तो विटामिन सी ही जो है रक्तवाहिनियों के द्वारा जो है इसका संचरण करता है जिससे हमारे त्वचा तक जो है प्रोटीन पहुंचता है तो इसलिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरत होता है हमारे शरीर के लिए और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि अगर विटामिन सी हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में तो किसी भी प्रकार का जो है हमारे शरीर पर दाग धब्बा नहीं होता है और जो दाद खुजली भी नहीं होती है और इसके अलावा अगर कोई चोट लग जाए कहीं घाव लग जाए तो बहुत जल्दी ही सूख जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और मैं आप लोग को बता दूं कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है पराबैकनी किरण निकलती है उससे हमें बचाता है विटामिन सी और हमारे शरीर पे किसी प्रकार का स्किन डिजीज़ नहीं होने देता है इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि बढ़ती हुई उम्र को रोकता है और रक्तचाप को भी बीपी की जो मरीज हैं वे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बीपी को भी कंट्रोल करता है और मैं आप लोग को बता दूं कि पाचन क्रिया को भी मजबूत रखता है अगर कुछ खाते हैं तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है विटामिन सी की कमी नहीं है तो जो भोजन होता है अपच नहीं हो पाता है और हमारा लीवर भी स्वस्थ रहता है और इनडाइजेशन की समस्या नहीं हो पाती है इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि हमारी बालों के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है विटामिन सी का अगर विटामिन सी की कमी होती है तो बालों में भी रूसी होने लगती है या बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं तो विटामिन सी की अगर कमी नहीं है तो हमारे बाल मजबूत होते हैं काले घने होते हैं और मैं आप लोग बता दूं कि किसी प्रकार की एलर्जी भी नहीं होती है हमारे शरीर में या किसी प्रकार का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी से नहीं हो पाता है तो दोस्तों मैंने आप लोग को जो मोदी केयर कंपनी ने वेल का विटामिन सी टैबलेट ट्यूबवेल जो चबाने वाला या चूसने वाला लॉन्च किया है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दूं कि उसका कार्य क्या है तो ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है हमें स्वस्थ रखता है और कई बीमारियों से बचाता है तो ये बहुत ही ज़रूरत है अगर आप उस प्रकार से सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं ले रहे तो आप मोदी केयर का वेल विटामिन सी का टैबलेट जो है सुबह शाम जरूर एक एक लीजिए अगर ज़्यादा कमी है तो आप तीनों टाइम ले सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप तीनों टाइम ले सकते हैं ये बहुत ही अच्छा काम करेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि यह नेचुरल है और हंड्रेड परसेंट जो है आयुर्वेदिक है तो दोस्तों मैंने आप लोग को मोदी केयर का विटामिन सी टैबलेट के बारे में अपने वीडियो में फुल डिटेल बता दिया है अगर किसी को ज़रूरत है तो आप अपने डीपी पे जाकर खरीद कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए सब्सक्राइब करिए लाइक कमेंट करना मत भूलिए नमस्कार